time. wɔmmerɛ na ɛnim wɔ ha no wɔn nso a maa na ɛsi wɔn nso so asi dom no aa n'asɛe no no ɔno na asi dom no suo tue pɔnfo nana fo pɔn ɔno nso ɔbɛdi hɔ ɔɔkyia nana sɛyi haa. ɛyɛ suo tue pɔnfo nana sɛyi ɔno nso na esi dwom no. Sodo confone na sei. Aha. ọ̀nà sí èsì jó hey. asrɛ mu a enipa baako nipa mmienu gyina apɔnkɔ wɔn